na na na na na na na na Diga lo que pienso, diga lo que digo, no te creo, no es verdad Todo lo que escucho puro bla bla Es fácil mencionar pero no callar, vida de vida Es un ingenioso plan para una subida Estoy abajo buscando mi salida, vete para allá Na na na na si no lo piensas bien te va a salir muy mal Vete para allá, na na na na Dime qué puedes hacer La vida mate y créeme que si buscas la verdad te vas a enloquecer Todo lo que apostaron por mí Ahora estoy aquí escribiendo lo que yo fui Recibiendo todo lo que construí ah, Soy como un rebaño perdido, vivo confundido Yo aposté cuando empecé a observar la oscuridad Perdí la cabeza y toda la mentalidad Es una realidad que debes afrontar Bájate, mojate, esfuérzate, supérate para mejorar No para subir y después bajar El camino perdido al igual que los sentidos No es que me haga el sufrido es que mucho me ha dolido. Cuando he estado perdido, solo yo he correspondido a todas las confusiones que me causa lo vivido. Las veces que he caído y al final me levanté. Las veces que llegué tarde, justo a la hora del té. Cálmate, que eso es solo un TBT. Hoy hablan las experiencias de todo lo que voté por subirme a su bote en su escote pensando. Y disfrutando sus olas, terminé naufragando. Y vagando en las playas, mis errores pagando. Por eso pensando como siempre, ni jugando. En un plato pando, sirviendo lo de siempre. Malas decisiones de reacciones consecuentes. Soy un elocuente, que es ambivalente. Pero aunque me quejo, sigo subiendo pendiente. Yo antes sonreí cuando me dijeron para. con miles de miedo me plantaba cara a cara, cansado de ser medido siempre con la misma Siempre les asustó que mi apariencia fuera rara Ya no sé si lo que se sirva de algo Si lo que valgo lo definen esos galgos Carecientes de moral que se aprovechan de lo hidalgo que soy Cuando de la coraza algo pero falta algo Me regreso porque eso solo es sumarle mucho más peso Mi mente juro que me tiene tenso Pero ya que estoy seguro si que esto es algo ileso La vida no es fácil, no con los imbéciles que creen porque tienen más a ti, ja Sabes que echo de menos el cora cuando sus idiotas se quejan Abrimos la puerta, no te creas malo porque no te confiesa Vengo a decir un pensamiento, al final sé que todo esto no tiene importancia Yo no hago música por la garrapata, yo hago música con magia No te creas un cero a la izquierda, tampoco debes creértelas todas Empecé desde abajo, crecí, lo tengo todo claro Tengo que sufrir como todo, aprendiendo sin descanso En mi camino siempre he estado perdido y sigo Entre más caminos cabo, pienso que estoy más confundido Eso no me impide avanzar por lo mío Entré al ejército con un compromiso No tener mi futuro escrito Yo lo escribo por mí mismo Pititi dibu, sé lo que piensas Bien, yo soy Kirito de Colombia Y tengo más work que torro de nuestras carreteras En esto me folló a cualquiera de este país Le pese a quien le pese Escrito, compuesto, grabado por mí Será algunos meses un bofetón de realidad para los millennials Pero este disco será puta mierda cuando se compare con el siguiente